虽然在交流，但是感觉我说的一些东西，他们都很容易就能够接受，也很容易能够理解。就说明我们还是很有共鸣的。那么，他再回过来说，这也不是一个问题，是去讨论是不是幸福啊，还是不幸福的概念。呃，我觉得最重要的是，我们必须要有这样一种意识，就是说，目前还是有很多事情要去做的。呃，不管是呃从。 怎么样维护这样一个公平性？上面能够或者保护女性上面，还是有很多事情要去做的，还是希望能够社会上有一种共鸣，然后呢，我们去不断的去改变，呃，朝着好的方方向去去去走。那么他再有提到，呃，下午有个姑娘说，在中国很多就是一旦上到大学或者是到从业，呃，学习这种理科类、科学、科研类的这种女性就非常的少啊。 那么他说，其实，在法国也是这样，那就说明这是一个就是很普遍的一个全世界的问题。为什么呃一到学习科研类的这样一个一个一个就是领域啊，就是女性会少呢？可能整整个一个呃权力的所在就一定是在呃男性这边呢？他说也不是这么说嘛。但是如果真要讨论下去的话，这个话题是也是就讨论呃无休止的。所以我说，你说的已经够多了。 大家有什么问题可以向？ 级的影迷，也不算高级，不算低级，然后到底是中级还是低级还是高级？我是中级，对，不算高级，也不算低级。嗯，我不知道从什么时候开始，我看电影突然有一种印象，可能是因为电影诞生在法国吧，所以我一直我一直私下认为，就说如果电影它是有国籍的话，它应该是法国。我想，所以我这个问题想问一个通俗一点的，我想请诸位，嗯，诸位嘉宾们能不能用一句话跟我们讲一讲？ je, suis un, au début, est hein, je suis un petit amateur, après, euh, pas grand amateur de cinéma, mais je suis quand même un amateur de cinéma, donc je fais bref. Euh, peut-être, si le cinéma avait une, avait une nationalité, possédait une nationalité, je pense que le cinéma posséderait la nationalité française sans doute, peut-être le cinéma a été créé en France. Alors, donc je vais, je vais vous poser une question, une question générale à la délégation. Si vous, avez, si vous pouvez dire une phrase pour résumer la qualité ou le caractéristique du cinéma français, alors qu'est-ce que vous allez dire Chacun une phrase. Ah, oh, je sais pas. un mot carré. mélangé toutes les couleurs. Tout. 他说的是一个就是呃多色彩啊，多色彩。Oui, euh, euh, libre et libre divers et, et moi je trouve assez positif, c'est-à-dire euh, je, je, trouve pas qu'on est triste. J'espère qu'on donne envie. Toi tu as dit beaucoup de. 他说自由，嗯，多元化。 moi, je pense, je pense, que je reprendrai aussi l'idée de la diversité des, films que, produit le cinéma français et qui peut toucher à la fois des, domaines très euh, de comédie, des, gros films à gros budget et puis des petits films qui se font juste parce que des. Je, je suis long, hein, parce que, parce que des gens ont envie de les faire. Et voilà, cette diversité-là, elle est, elle, est très très importante pour moi. C'est pas pour rien qu'en France, on produit euh, combien 240, euh, entre 220 et 240 films par an, c'est-à-dire presque un hein, tous les jours. Euh, c'est qu'on a, on a cette diversité-là. 拓展下去了，因为 <laughs> 这个包括不同的领域、不同电影风格，有大大资本的呃大就是大成本的这种喜剧啊等等啊，但是也有小成本的电影，呃可能是我们所所谓的这种作家电影啊，啊或者是文艺片啊等等。就是说，当你觉得想要去拍这个东西的时候，你还是在法国还是有这种可能性。嗯，法国是一个电影大国，每年呢会有将近拍摄二百三十到二百二十到二百三十部影片。 那么你想一个，呃，六千五百万的国家，它这个这个拍摄的这个影片还是很多的，几乎差不多不能说是每天一部吧，也也差不多，一年三百六十五天，它要拍两百多部了，两百三十部，所以这个还是很有说服力的，说明法国电影的一种多元化啊。 他说：“我个人觉得电影是一个是一种语言，是一个全球可以共有的、共享的一种语言。那么，但是你要细说这个语言，确实我们又说的是法语，对吧？那么，如果就从法国电影来说。” 嗯，如果非要这么说的话，我觉得法国电影的一个特点是比较还是一个呃非常人性化或者人文主义的一种一种一种影片，还是以人为为基本的啊，不管是呃大的作品、小的作品，还是这个是一个基础啊，就人性化的东西。 Euh, je pense que le, euh, cinéma euh, français est... c'est vrai. Je vais rajouter quelque chose, c'est que je pense qu'aussi une, une des choses qui est assez privilégié euh, quand on, est, quand on vit en France, c'est que au-delà de la diversité de la production, il y a aussi une diversité de, propositions de films. On peut voir des films du monde entier euh, qui sont distribués en France, qui ont un espace pour exister. Euh, et je pense que dans un lieu comme ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. C'est que, que des lieux, des lieux du cinéma qui n'est pas forcément 那我就来加一点吧。我觉得，呃，在法国我们还是比较有幸的，还是一个非常有幸的一个群体。这个群体，哎，为什么这么说？刚才我们提到了法国电影本身的一个多元化，但是在法国我们还是非常有机会能够看到全世界不同的电影。 对于我们来说，就是我们可选的多元化选项也是一种财富吧。那么，呃，他说，嗯，今天其实大家都来看这样一个电影，这样一个电影也不是一个大众电影。那么首先也要感谢，呃，这个我们这个场地啊，我们这样一个院线是一个属于艺术类院线吧，是吧？艺术电影的院线，正是因为有这样的呃艺术类呃电影的这样院线，能够提供这样影片的这样播映。 让更多的观众能够了解不同国家、不同国度的影片，呃，这一件事情是一个需要我们不断支持、不断鼓励和大家都要去努力的一个一个方向朝这个方向去努力的一个工作。所以，呃，我们今天这个代表团也要再次感谢，呃，这个场地、这个影院、影线给我们提供了这样一个机会，能够和大家见面。

问题吧，你们你们两一举手了，就你们两个吧。呃，就是我很感兴趣，为什么就是这个片要叫呃“女守卫们”，因为整个贯穿的是一个战争史，所以就是虽然女性是作为一个大后方，但是给我的感觉就是，其实男女之间也有一种隐隐约约的那种博弈，就是他们之间这样一种情感的一种博弈，或者说。 是不是也隐含在这个战争整个过程当中？呃，所以我我我，而且我特别想问，就是女女女女主角一个问题，就是最后那一个男士跟她对视的那个，是不是嗯，他后来新爱上了一个人？嗯，就这个，最后对视的。哦，哦。第一个问题是什么？很新奇，听得明白。 question OK C'est pour le film Les Gardiennes. Iris, tu es prête Pourquoi ce film s'appelle Les Gardiennes Voilà, d'abord. Parce que, bien sûr, c'est les gardiennes dans le sens où elles sont à la maison, elles gardent la maison, etc. Mais ce film montre aussi un combat, un combat euh, entre les femmes et les hommes, parce que les femmes essaient de se battre aussi euh, vis-à-vis des hommes. J'ai vu le film, mais je n'ai pas vu trop ce côté-là euh, non plus. Mais donc, pourquoi ce film s'appelle Les Gardiennes Ce film s'appelle Les Gardiennes parce que ce qu'elles gardent, c'est la maison, sûr, mais c'est aussi euh, très symbolique. Elles ont euh, gardé euh, les terres françaises, rurales, là en tout cas. elles ont gardé le patrimoine, elles ont gardé tout, ce qui existait, en tout cas avant la guerre. Elles ont essayé de garder tout ce qui existait là avant. Et alors que partout sur le champ de bataille, c'était euh, le chaos, euh, là, elles, ont, elles ont à leur manière et avec leur pouvoir essayé de maintenir euh, le chaos que sur les champs de bataille et donc de, de, garder les, terres, le pays, faire en sorte qu'il continue à fonctionner malgré le fait que tous les hommes soient partis. les, femmes ne euh, se sont pas euh, du tout battues contre les hommes euh, pendant la guerre. par exemple, à la fin, on peut voir que finalement, quand les hommes rentrent de la guerre, les femmes ont, été pleines d'empathie pour le traumatisme de guerre qu'ont vécu les hommes. Et du coup, elles ont repris leur place par rapport à certains acquis et certaines choses dont elles avaient pris possession. Donc finalement, euh, je crois qu'il y a plus d'empathie euh, que d'affrontement. Euh, en revanche, les, hommes ont eu beaucoup de mal à vivre le fait d'être loin de leur famille, loin de leur mère, de leur femme, surtout de leur femme d'ailleurs, et de leurs sœurs, etc. Et ils ont par ailleurs été souvent jaloux, par exemple. 主要是，当然不是说只是守卫的家庭，还是守卫的所有的村庄，守卫的他们自己国家的文化，守卫的他们自己呃之前国家在战乱之前所拥有的一切。当然你提到了呃这个男女之间还是有一种斗争性的东西是吧？但是他说这个不是一个最重要的主题，因为电影的最后你看到当很多的这个战争结束之后，男性回到这个自己家园中，呃女性之前从事的很多的这种。 呃，获得的这种呃职业啊、职位还是就是再次回到了呃男男男性的手中。那么当然这是和那个时代是相关的啊，所以整体上要强调那个时代的这些呃这些女性还是以守护家庭、守护呃自己呃国家的这些呃土壤啊、这土地啊为主。所以这个呃话题这个标题就叫“女神位”了啊。那么你想问最后一个问题是，呃说最后那个是不是？ dans le film la dernière scène, tu souriais, tu à un homme, c'est ça Et euh, donc la fille demande si euh, c'est lui le, futur amoureux. parce que tu chantais, lorsque tu chantais, tu souriais à quelqu'un, un homme. est-ce que c'est le futur euh, Exactement, c'est exactement ça. C'est euh, une fin euh, assez, positive sur le, futur de, Francine, qui non seulement est devenue artiste, et qui, et qui sourit... oui, c'est exactement ça. Symboliquement, elle sourit à son futur. 至少，是不是未来的恋人？他不要说，但是至少是对未来的一种微笑，因为这说明这个希望存在了。呃，他继续呃往前走，自己喜欢唱歌，成了一个这个呃那个时候的所谓的小歌手啊，就是对于未来的一种一种微笑。好，是吗？Déjà merci à tous d'être venus. Et euh, moi, je voudrais euh, revenir sur le, sur le point euh, qu'a prononcé M. Canté sur les films français, pourquoi on aime tellement les films français. Et par rapport à ce que j'ai appris, je crois que l'État français a beaucoup investi sur, dans, le, dans le domaine de films, surtout pour les films indépendants ou les films d'auteur. Par exemple, si on produit, bah, on produit plein de films en français par euh, par an. Et si un d'entre eux euh, a fait du buzz, et eh ben c'est rentable. Et euh, c'est pour ça que je voulais dire que on aime beaucoup les films français parce qu'on produit beaucoup, qu'on en produit beaucoup, et il y en a qui sont bons, qui sont très bons, et voilà. Et j'aimerais poser deux questions, la pour sur le film qu'on vient de voir. La première, c'est euh, pourquoi euh, la mère... Euh, comment elle s'appelle déjà Ouais, pourquoi elle a protégé pour la, la deuxième fois quand Francine lui a écrit qu'elle avait un bébé qu'elle attendait et que pourquoi elle a ignoré en fait c'est pas pour protéger sa, la, la, fille de Solange. Non. 呃，我刚才想说第一点是说，呃，就是我们为什么会这么喜欢看法国电影？第一点我想说出的是，因为法国政府对他们的电影行业，呃，投资每年都很多。就比如说他们的独立电影或者那种文艺片，他们都会国家会投资很多钱给给那些独立的导演去拍摄。然后如果其中的，假如一个导演他一年拍可以拍很多电影，但是 假如说其中只有一部他出名了，那也是很赚钱的。所以说，他可以说，当这一部赚钱了之后，他可以去投资更多的、更多的电影。然后我刚才问了第一个问题是：为什么当呃，方信给那个他那个那个母亲写信说他已经有了孩子，然后为什么他还对此视而不见？ si Hortense ne répond pas à cette deuxième lettre, c'est plutôt à Xavier qu'il faudrait poser la question. Euh, je pense que c'est parce que au début elle veut protéger euh, sa famille, mais surtout elle veut protéger les plans euh, qu'elle a fait pour sa famille et la manière dont elle a organisé les choses. personnage féminin euh, soit avec son fils. pas, il s'agit pas de l'inceste De l'inceste C'est pas la fille de... Non, non, c'est pas la fille... non, c'est c'est pas la fille, euh, c'est pas la fille de Solange. Ah, c'est pas, pas elle. C'est juste la fille de Clovis mais ce n'est pas la fille de Solange. Mais je suis d'accord que c'était rare à l'époque, mais ça pouvait tout à fait arriver. Mais euh, Bah oui, justement, vu qu'elle est euh, assez euh, stricte avec sa fille à elle, et, qu'elle voulait que son fils soit avec Marguerite, qui, est, qui sont assez proches déjà. Enfin, je, je pensais que c'était la fille de Solange, du coup. Non, c'est pas la fille de Solange. D'accord, merci. Je t'en prie. Et j'ai le comprends 他们些为了费，他们是光花十块钱。呃，这部影片我看过。呃，他其实想问的问题呢，就是说，为什么当时这个 Old Dons 就是这个等于是呃这个老太啊，他为什么呃出尔反尔，一个劲的，就是本来他很喜欢那个姑娘，很喜欢 Crazy 的，后来因为他有了孩子之后，呃，就就把他他他儿子吃醋嘛，可能看了一眼，就是让他说辞掉他，但是后来这个。 这个方心呢怀孕了嘛，不是写信了嘛，然后这个这个老太也不愿意去把这个信件告诉她儿子嘛，等等。那么她其实就是她自己有自己的安排，她想安安排她自己的儿子和这个玛玛 a 格丽特啊，是之后能够在一起啊。那么中间可能误解为是这个玛格丽只是呃，那是她的妹妹一样，所以她可能会面临姐弟恋这样，这个好像这里面还是有有有有理解的这个错误啊，有这个误区。 那么我们围绕这个话题就是这样说了一段，呃，其实最后也没什么太大的这个意义不好意思，因为我们有两位嘉宾，就是十点半就要去赶飞机了，所以你的另外一个问题就不能问了，很抱歉， <laughs> 就是下次有机会吧。挺简单的，其实。u <laughs> savoir, euh, ça, ça se passe où? Dans quel de la France? 呃，就是中上北上北下南左西啊中西部啊那个地方叫利木呃就是利摩日啊利摩日它它的瓷器非常有名啊大家知道然后利摩日利摩日它还有一个很好吃的东西是他们这边的这个牛肉很好非常棒。 没有回答这个东西是我对法国了解，我告诉大家，大家大家有机会可以去尝一尝。Les d é c l a b a s a Limousin, Limoges, connu pour la porcelaine et la viande du bœuf, très très bonne. Donc je suis bien honorée de vous accueillir tous ici au moment ce soir et merci beaucoup pour venir de si loin et j'espère vous revoir très bientôt. Et bonne continuation et bon vol.